امبارح كنت قاعدة مع ريم اي ثينك لحد هلا الكل بيعرف انه ريم اختي اذا لا يعني في ناس جديدة عم تحضر my video yay علوا على ال comments اذا اكتشفتوا القناة لأول مرة anyway لما نقعد مع ريم نضحك نحكي ومرات منحل مشاكل بعض وممكن اذا في موضوع علقان نضل نحكي فيه لفترات اكيد انت كمان عندك رفيقة او رفيق لان انا كمان بحكي لعلاء كل شي وممكن مرات تكوني مضايقة وتحكي عن مواضيع أو عن ناس ضايقوكي أحيانا بتحكي كتير وبترتاحي وأحيانا بتحسي إنه هيدا الموضوع عم بيضل يعيد حاله ممكن تتضايقي من ردة فعل رفيقتك ممكن تحسي إنه هي ما عم تفهمك أبدا أو ممكن تعطيكي نصيحة انت منك مقتنعة فيها بس بالنهاية كلنا بحاجة انه نحكي مشاكلنا والحكي هو كتير كتير مهم وبذكرني بشي أساسي بعلم النفس يلي هو العلاج النفسي المبني على العلاج بالحكي طيب شو الفرق بين انه تحكي لرفيقتك او تروحي عند اختصاصي بعلم النفس اول شي بدي اقوله انه العلاج النفسي هو جزء صغير من علم النفس سؤال اليوم قبل ما فوت بالموضوع بالنسبة لإلك شو هو علم النفس؟ رح أعطيك شوية وقت حتى تفكري بهيدا السؤال وبآخر الفيديو فيك تكتبي الجواب بال comments شو كان جوابك قبل ما تحضري الفيديو وكيف تغير بعد الفيديو علم النفس هو علم السلوك والفكر وأهميته إنه هو مبني على البحث العلمي so قبل ما نعرف كيف بيصير العلاج النفسي لازم نتعرف أكتر على علم النفس يلي هو عنده جزئين جزء التطبيقي يلي بدي احكي عنه بالفيديو اللي جاي والجزء البحثي سو so, اذا منبلش باسم البحث بعلم النفس هو مؤسس من تجارب علمية ودراسة الارتباط وبيعتمد على المنهج العلمي وباسم علم النفس الاختباري في عدة branches كل واحد منهم مسؤول عن موضوع أو طريق معين so فينا نبلش بعلم النفس التنموي يعني developmental psychology يلي بيدرس كيف بيتغير الإنسان جسديا عاطفيا اجتماعيا وذهنيا عبر مراحل الحياة يعني من مرحلة الطفولة المبكرة يلي حكينا عنها بالفيديوز الماضيين لحد مرحلة الشيخوخة أما عن النفس الاجتماعي بيدرس السلوك الاجتماعي مثل التعصب الصورة النمطية المواقف والهوية الاجتماعية وغيرها كتير من المواضيع علم النفس المعرفي يعني Cognitive Psychology بيدرس وبيشرح كيف منتعلم كيف منفكر كيف تشتغل الذاكرة كيف تشتغل اللغة وكيف منحل المشاكل وكل الاشياء يلي بتصير جوات الذهن ال abnormal psychology بيشرح كل الامراض النفسيه منها الكآبه القلق السكيزوفرينيا يلي بتتشخص بالوهم والهلوسه الاضطراب ما بعد الصدمه يعني بي تي اس دي الوسواس القهري يعني او سي دي وغيرها كثيره من الامراض النفسيه هلا حتى هيدا الشيء نسميه اضطراب من الاشياء اللي لازم نطلع عليها هي إذا بتضايق الشخص نفسه وإذا بتمنعه عن الاستمرار بحياته الطبيعية so, ال abnormal psychology عندها جزء تطبيقي يعني ال counselors أو ال clinical psychologist بيساعدوا على العلاج ومرات بيشتغلوا مع الطبيب النفسي أو مع حكيم الأمراض العصبية ورح أشرح الفرق بيناتهم لما أحكي عن الجزء التطبيقي بالفيديو اللي جاي سايكولوجي اللي معروف كمان ب behavioral neuroscience أو physical psychology بيدرس كيف الدماغ والجهاز العصبي بيأثروا على سلوكنا وعلى مشاعرنا comparative psychology بتدرس وبتشرح سلوك الحيوانات أما educational psychology بتدرس الصعوبات والعوائق التعليمية مثل ديسلكسيا يعني صعوبة القراءة مثل الصعوبات اللي بتتعلق بالذاكرة والصعوبات اللي بتتعلق بالإكزاكيوتيف فانكشنينج يلي هي مسؤولة عن تخطيط تنظيم انه ننتبه ونتذكر لتفاصيل وغيرها كتير من الصعوبات التعليمية وكمان عندنا ال health psychology يلي بتدرس شو العوامل يلي بتأثر على الصحة وعلى الأمراض اخر شيء في عنا behavioral psychology يلي بتدرس انماط السلوك وكيف نبني العادات وال behavioral psychology هلا صارت معلقه كمان بال cognitive psychology وفي نوع therapy جديد هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي واكيد كمان رح احكي عنه اكثر لما احكي عن الجزء التطبيقي بعلم النفس فهودي هن ال branches الأساسية يلي بتتعلق بقسم البحث تبع علم النفس فهلا صار فيكم تجاوبوا على سؤال شو هو علم النفس شاركوا جوابكم بال comments وهيدا كان الفيديو لليوم انا بشوفكم بالفيديو اللي جاي bye! لحظه شوي هيك بتخليني فل تركتيني عم بحكي وما قلتيلي حبيتي الفيديو او لا اذا ايه كبسي ثامز اب واذا لا اكبسي ال thumbs down قولي لي رايك بال comments وكمان شاركي الفيديو مع رفقاتك اذا شي نهار زهقانين وما عندكم شي تحكوا فيكن تحكوا عن موضوع علم النفس وكمان تعرفي رايهم بالفيديو so رح اعطيك challenge انه تشاركي الفيديو مع عشرة رفقات واذا هن كمان حبوا الفيديو قولي لهم يعملوا subscribe ويعملوا share للفيديو اه بعدك هون اذا حابه تحضري اكثر رح اترك videos تحضريهم هون إذا حابة تشاركي بجيفاويز كبسي الجرس حتى يجيكي notifications وتكوني أول شخص بيحضر الفيديو وبيعرف بأي خبر جديد مثل هيدا الخبر إذا أنت حابة تعملي videos مثلي روحي على tubebuddy.com slash vlogs أو tubebuddy.com slash تألقي بالفكر حتى يساعدوكي تصيري YouTuber وانا رح اترك ال link بال description. يلا بشوفكم بالفيديو اللي جاي bye!